Aí vem o desafiante! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Estou aqui no Fight Cage e acabo de encontrar um oponente. Então se liga que a luta já começou! Nossa, tá rápido! rápido. Eu tô a jogar no normal. Vai, chuta, chuta, chuta, chuta. atenção! Cadê o Hadouken que não sai? Aê! Se você também quiser participar, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Acesse nosso Discord, link na descrição do vídeo. É só chamar lá que a gente joga, beleza? Vai, vai, vai, vai! Beleza! Ah! <laughs> ah tá pensando o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Vai, vai, vai, vai! Não, passou direto, não é nada disso. You win. Round two. Fight. só acaba quando o crédito acaba. maldito! Vamos lá que tá acirrado, hein? Vamos lá! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Sonic Boom! Sonic Boom! Eita, Hadouken aqui não sai. Nesse jogo o Hadouken dela tem que carregar, é uma droga. Ah, chuta a cara dele, isso! Vamos lá, não podemos desistir! moleque! O que, que eu falei? Vamos lá que é pra decidir!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 Conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!